いつの間にか単独トップそしていつの間にか後輩がチャンピオンで。 明日の相手も。今のところ勝敗が分かれそうじゃん勝敗予想が棚橋なめんなよ棚橋と久しぶりの再会だな誰かが言った4強とか誰かが言った ユニットのリーダーが誰かとかなそんな既成概念はこの俺がぶっ壊すそして5月には5月の福岡で再び光を放った棚橋をこの俺がその福岡の地でダークネスに染め上げてやる俺は俺自身イービルの力を誰よりも信じてるこの俺が時代を作らないと何も変わらない もう決めたことだだからこそ G1 クライマックスを制するのはこの俺だよく覚えとけ This is evil Everything is evil 全てはイービルだ